nowera ufite izadokima z'abajya mu buhinde abantu mu buhinde ndabuza aho dusanzwe tuzibika nayo nazifashe hari ibyo nagombaga gukosoramo hodo ukiri gushaka foda urabizi ko dufite electronic files right duwi tuzi guhinda nkareba nishobora byose iyi ni ripoti yanjye nayo nakoze yo kuza kwa bosi gusa undi mwinyi nashakaga Okay, What is going on? Hey, do you see how you did your report? Well, I didn't. Then why do we're doing kaboom again. Mwana yalikuwa gata nawe mistress. Ahubwo ufite inkuru y'uko umunsi usohokanye with your damn boyfriend. Bangu is not down. Stop saying that. No, You Nuko utabibona ariko ibaje undi wese yabikubwira. Ubundi se ko bakubwiye ko turi busohoke. That's a little bit. Ok. Não, de novo. Não era? Nossa, tia, eu consegui por esse documento, cara. Eu preciso ok Hey, Nana. Hadja, how are you? Boyfriend, do you know Hum. obese tá tá o tamuzano munotamuzano kukazi sajeza kumufata tá, se i hum, think he's cute oh, thank you baby você não soube wadashimiye koza kugufatanga it doesn't even have a car yashakaga kuvuga ko acaho avuye ku kazi tugatahana don't you think that's stupid niba nta do afite kwegera atategaga moto nawe wasuza akazi ugatega kandi mugahura ntabwo mwajya ku ipikipiki imwe right ahubwo ni romantike ahubwo we sinzi ikibazo ufite umuzira nawe impamvu yari igaragara ya ufite impamvu igaragara he's cheap and he's broke he's not cheap he may be broke but he's not cheap okay agutera iguriro iki none well just dinner hari agahoteli gashya kafunguye haruguru yo kuri resitora akoreramo hari bonjyane yanyeretse n'amafoto yaho mbona ni heza cyane ndamusubiza niba ari buroke ni udufasha kwishyura ibiryo muri hoteli it's not block what's wrong with you ikindi kandi ari buze guhembura munsi kuko bivuze ko bisa neza What? Have fun. mana ufashe ahubwo nanjye ikibikoma mu nkokora buri gihe nishimiye ibintu cyane birapfa ntabwo ndibasha kuguhemba uyu munsi no no no no manager ibyo bintu ntabwo wabinkora mfite gahunda itagomba gupfa kandi rwose iyo gahunda yose iri ku mafaranga naguha guhembwa uyu munsi manager ibyo bintu byo kujya urantungura gutyo ntago ntago ari ibyo kuko nanjye mba mfite izindi gahunda na panze zanjye u rwanda rwatewe na covid bataruteguje did we complain yes but we moved on so should you nakubwiraga mpamvu nkubwira nakubwira ntabwo wanyu babigisha gukomanga uretse <laughs> iwanyu ntabwo bakwishimishije kwishimira abashyitsi bwo oh amakuru mfite ngo ni uko wahera imisoro ibyo bintu rero byo kuza utwibwirisha nabi niba ari ukugira ngo utagura byeriho itumatubo who told you that ari What the hell wrong with you, boy? Why would you say that? It's true, isn't it? none se gomba guhembwa byagenze bite do you guys really want to know what, what happened yes yeah. okay i will tell you what happened muribuka manager right the big one how many managers do you think i have of course the big one all right so nari ndi you kazi nk'ibisanzwe actually nari nkarangije kubera ko nari nakoze shift you know so nari nkarangije ngiye gutaha ngo nitegure Eh, date yanjye na nobero ko nari ko turi buze gusohoka and he's she's actually very excited you know and out of nowhere manager baraje barambwira ngo ntabwo ndi buhembwe ngo nihangane ngo n'u rwanda rwari rihangane n'u rwanda rwarihanganye ni imigani mwana ajya ambwira nyine ariko ntabwo mbasha kuyumva so mhm. none se wa mugani wari ufite gusohokana na nobero ubwo se uri bubigenze gute You guys will help me, right? Don't look at me. Njye nta mafaranga ngira. Look at him. Hell no. Paru. Twese turabizi kuri kuri kariya kazi. Ukamazeho igihe. Icya mbere ugize kuba uhemba umushahara mukeya. Ufite manager wawe utakoroheye. Ubundi wakavuyeho ugashaka kandi. Are you crazy? Man. Ntabwo ari uko nishimiye kariya kazi. Mm-hmm. Ariko mfite depense nyinshi zinsaba amafaranga. nubwo kariya kazi katampemba menshi ariko yo kampemba aramfasha byibura kubaho muri iyi kigali ikindi mfite umusheri nkunda mwebwe muri mwe hari n'umwe muri mwe muzi uko bihenda gutunga umukobwa muri kigali gutunga umukunzi muri kigali first of all nubera nta mafaranga yawe akeneye ahembwa menshi kukurusha icya kabiri ntuhera arabizi ko uciriritse ashatse kwisohokana yakwisohokana cyangwa se nawe akakuremera akagusohokana ngewe rero inama nakugira ni uko washyira umupira hasi agatangira kujya kuremera ibyo urumva yabikora kangahe erega nawe ni umukobwa akenera iyo protection akeneye kubona ko undi umuhungu wabasha kumuhaza yaba mu byifuzo bye by'umubiri n'ibyifuzo by'umutima mm-hmm. wenda ibyifuzo by'umubiri ho ntabwo mbizi ariko ibyifuzo by'umutima ho you can yes no you Yes I can. No. No you can't. Ese undi kuki udashaka kuva kuri kariya kazi wamugana paru uri umutekinisiye ubashije nzi uzi ibintu bya IT wize ibintu bya digital media technology harimo ibintu by'itangazamakuru uzi n'ibintu bya post production urumva ahantu washakira akazi ukuntu hangana well ushobora kujya muri sinema yeah. ushobora kujya kuri tv nawe ubwawe washinga akantu hano hanze ugatangira guforomata kompiyuta ukajya wishyuza ariko ariko wagira ngo muhire ibyo avuga ntabwo twabyiganye we bikumariye iki uretse kuba umuryango wawe ukize iyo ataza kuba ari umuryango wawe wari kuba wigejeje ku cy'ubu ngubu kariya nubwo katampemba menshi ariko byibura kamfasha kuba muri kigali kamfasha kwishyura inzu n'ibindi byose ikindi ntabwo nshobora kukavaho ntafite akandi kazi nahita njyaho kandi ntabwo kansigira umwanya uhagije wo kujya gushaka akandi kazi ikindi kintu mugomba kwikura mu mutwe ni uko nowera sinshobora kumureka cyangwa kumuheba uko byagenda kose i will fight for her or die for her alright speaking of dying actually randi rodire yanyohereje mesaje nayo ngo muri amezi abiri y'inzu uku ni ukwa gatatu ngiyemo kandi ni ntakwishyura leta nyirukana so ubu ndumva nshaka kujampinga mu rugo 대거 akazi oya akazi ntabwo kantwaye akazi ntabwo kantwaye sinari mvuga ko nakoze shift imwe se turacyari kumwe turacyari kumwe uyu munsi nta kibazo eh nuva nuva mu kazi turabonana ntacyo bitwaye okay ubwo se ubu uri umubeshyi nk'ubu ngubu umubwiye ko muri kumwe kandi nta mafaranga ufite ubuse murishyura iki none se kuko mwaresereye ntabwo muri buze kumfasha paru iteka urabizi iyo twitabaje turagufasha kandi ntabwo tujya tubyinubira ariko ntibivuze ko buri gihe duhorana amafaranga Are you guys serious? So, I'll Bro, I'm sorry. Well, y'all can go to hell then. I don't need you. Yo mzee, salama salama. ni amahoro kabisa ko naringwa mpamagaye nkwitabaza abana ntiwanguriza nk'ibihumbi nka mirongo itanu ko nabigwa vuba halo urankubye mana hell no, mafaranga nsigaranye kuri konti ntiyanashyira ketchup ku ifiriti bite bienvenue salama salama ibasha nari ngo nkwitabaze abantu eh, ntiwabungurije se nk'ibihumbi nka makumyabiri aho ngaho ko nahitanya kwishyura muri iki cyumweru ntabwo byashoboka nta kundi nta kundi reka reka reka ndebe ukundi kuntu nabigenza cyanjye cya nyuma so sinzi uko ngiye kubigenza don't have money so we are going nowhere ibyo bintu se by'uko nta muntu uri bugenerera yaba abizi cyangwa n'ibimwe byawe uri gushaka imiti uteka isi isi oliva oliva aranyumva isi oliva that's that that's what we boys bro isi now mfite gahunda ngiye kujya mu buriri muryame mbere nk'uwarwaye noneho mwebwe murarindira muraguma hano murindire kugira igendo rero bugerere hano nahagera muramubwira ko mwaje kunywa ariko nawe uri kubibona ko nta kintu turi kumufasha exactly like usual alright are you guys ko ufite ibyo guteka wahamagaye nawe urakaza hano ko uzi guteka kandi ibiryo byawe tukaba tubikunda akaza mukagirana umunsi mwiza wo kugira ngo wice wose naza hano se kandi twagombaga gusohoka ndamubwira ko impamvu ari iyihe tujyane mani mubwize ukuri nyine okay now you don't get it nakubwiye ko nta munsi n'umwe nowela agomba kubona ko ntabashije alright so i will fake it until i make it okay so nizere ko mwese mwumvije plan paru nowela uyu munsi yarawutegereje amashagaga nuwica mana urabutamukunda pe ariko se uragira ngo ngire nte koko nababwiye ibibazo byanjye byose nta n'umwe muri mwe wigeze ashaka kumfasha uragira ngo ngire nte birumvikana gusa icyo muhera ashaka kuvuga ubu ubu buretse gatoya mwavuganye mwavuganye na nobera ryanyu ibyo yabibabwiriye ibigeze ibyo by'uko uyu munsi awutegerejanyije amashagaga yababwiriye oke nahamagaye toni ngira ngo mubaze amakuru ye ambwira ah. ko nowera ari egisayitedi kubera uyu munsi nizere ko mutamubwiye kese yanjye um, we noneho kuri inshuro amakosa yanjye muhire yaratangiye gutereta kandi uzi ko watubujije byahise byivanga mpita mubwira ko ufite ibibazo ariko ntabwo nagiye muri detaye ntabwo mwari murumva ibintu muba mwankoreye kweri mwarangiza mukanabibwira toni mu bantu bose ni ukuvuga ngo ubona purani yanjye isipfa kuko yahita abimubwira igihe cyo numva kizima ni uko wajya kwanaberwa iwe ukabimwibwira kuko ubu ngubu nimba hari ikintu Tony yamubwiye ubu ngubu nowera ari mu nzira aza hano kukureba nimba kandi nta n'ikintu yamubwiye ubu nowera ari mu nzira nanone still aza kureba ko nta kibazo waba ufite there is only one move here gukurikiza inama zawe ariko i promise you hmm? if you mess this up i will never forgive you biraberewe ishusho ah, kuri hano so twagombaga guhurira alright oh, ese kwari ufite ikihe kibazo kumva muri bizari haruna ikihe kibazo ufite nagize nabuze uburyo mbikubwira ariko banza mfite I think we, we have to go sit down bari uh, you know I love you very much right bari kuri kuntera kibazo ufite bo nahuye n'ikibazo cyatumye ntabasha mm, kwishyura hamwe twagomba gusohokera toni paul ko mwatinze kugenda kandi ibintu nasabye kubyishyura nabyishyuye what she is talking about wari umaze kumbwira ko wagize ikibazo cyatumye utabasha kwishyura ah. nuzi ko utari umeze neza ukabwiramo umweru bagukorere baje kundeba bambaza uko mpagaze baza kubibakorera ndabakorera ahubwo rero nzi mubwira what she is talking about si bimaze ah. kumbwira ko bagize ikibazo cyatumye utabasha kwishyura ah, ye urumva nibyo toni nawe yavugaga nyine ah, urumva nari ntameze neza mbwira ba oliva ko bajya kunyishyurira ariko urabazi bahise baza hano ngo baje ngo kundwaza nkaho hari icyo bari baje gukora so thank toni was there guys mushatse mwagenda amasaha yabafasha reka reka ahubwo tugenda right I feel so excited. Really? So, what the great secret menu? I don't know. What do you mean you don't know? I mean, I mean, like, you know, I know it, but it's a surprise. I can't tell you that. I can't believe Tom did you any favor. I know, right? thank you very much. I owe you big time. So, you know, Okay, well, uze kuba ndi kurya umva watuguriye ndaza kuba ndi kumutekereza ko mundeba that was nice what you did biratunguranye <laughs> kuko wanga paro bya hatari i know he's cheap that son of a bitch gusa atuma yishima kandi iyo yishimye iba nishimye so ntabwo ari mubi cyane hmm, paro ntacyo atwaye bisaba kumuha umwanya gusa ikindi kandi akunda nobera cyane ku buryo atamuhemukira so ushatse washyira umutima hamwe kabisa ano gusa ntihazagire umubwira ko nabwiye ko ntacyo atwaye i still hate his god mwabyumvise hey i'm cool oliver where is oliver niki nakoze hey guys murabizi ngize igitekerezo highly iza kuba ari muvi muzi ko yari kuba yitwa paro n'inshuti ze ya paro n'inshuti ze kubera ko dufashe inshuti kandi iyo nshuti ikaba yitwa paro so paru n'inshuti ze arizo twe ariko urabizi ko mu bufasha bwatanzwe nta musanzu wawe wari uriho icyo uzi ni ukumukonsoma gusa Not clearly 50. No wonder he's broke. I should probably go. No one in again with what a broke guy. And action! Gusa urabisize mu matwi mu mbaga ibyabo barimo anagifogeti masikiriti yake washavangwa that's why we boys kone marwice twagiye action ariko yanze gufunguka ni byose nta kana nangaye kariho ntacyo naretse nk'uko ubwo ndi kukubwira nta nandeba umukobwa cyane kureba ubwanwa bwe akana nanwa ke